大家好，我是韩博维，说说格斗行业的虚假繁荣。最近几年呢，我越来越深刻地感受到啊，不是刚感受到，是深刻的感受到，练格斗的朋友不看格斗，看格斗朋友大多数是不练的啊。 呃，练格斗的朋友为什么不看呢？我认为是跟国内的，就是上班下班啊，也没个准点有关系。练格斗的人已经很不易了，挤出那点时间练，而且一般练格斗人的生活特别积极，忙完一件事儿再忙另外一个事儿，所以他没时间花那个闲工夫去网上去刷那视频去看去。 呃，跟这有关系。你可能你不，你可能否认我这观点。你说你练格斗，你看，我告诉你，那是少数人，不是大多数练格斗的朋友都是骨灰级玩家。大多数练格斗的朋友都不是骨灰级玩家，而且只是只是练练开心而已。所以说呢，很多真正练格斗的朋友很难聚集到网络平台上，这跟国外的情况完全恰恰相反啊。那。 看格斗的朋友，为什么我说他是不练的呢？啊，我们就要看格斗、看格斗比赛、看格斗短视频、短视频平台一些格斗内容解说也好都行。OK，除了教程不算啊，教程类不算。大多数人是不练的，因为就看评论区就知道。我们说说国外的评论区什么呀？一条视频下边有正方、反方，正方提出观点非常鲜明，而且有非常逻辑清晰、缜密、有深度的观点。反方也是，你受不了啊？反方讲的，我靠，也有观点。 也很鲜明，而且逻辑也很清晰啊！你忽然发现，我靠，正方说的对，反方也说的对，最终得出结论，这个世界不是非黑即白的，而且我们学会了辩证的去看事物，这些信息给我们都是有用的，都可以学到知识哦，好伟大，原来是这样。但是你看看国内我们一些短视频平台的留言啊，你发现妈的，这个留言有很多是很幼稚的，尤其是大流量的视频。 啊，大流量就是一些讲泰森、讲梅威瑟、讲播球，而且大家讲的话都跟你讨论的问题没关系。我们讨论那些技术问题，大家关注点在于说他是不是打假拳，啊，他这个这个换了一个对手是不是就被 KO 了？假设那些很无聊的问题，这个一看这个大家是没有在练的，而且我们在线下看了这么多用户了，我这太清楚了，这么多年得出的结论。那。 然而呢，一些行业外的朋友看到了一些大流量视频下方的评论，误以为这个行业是很繁荣的，实际是虚伪的、虚假的一个繁荣。所以很多行业、很多朋友挤进这个行业，选择做自媒体啊，做别的也好，希望说吸引一些用户，但是他忽略了这个行业是一个小众行业。妈的小众行业聚聚集这个一些小众行业的所谓的大流量，也就是个大百万的用户，这没有太大意义的。而且这用户呢是很难被你形成说。 一个一个像别的行业那种体量、那种规模，让你直播带货卖卖东西去，对吧？所以最终呢，大家想，哎呦，我们是不是要教育用户？就是一拍脑子，觉得哇，这教育用户可以啊。但是忽然发现自己教育不了用户，为什么呀？因为你只是提供了一个平台，聚集了一些有可能是失意或失落的人，在平台上讨论讨论，就像不付费的嫖客一样，在你的平台上看一看评论，然后聊一聊怼两句，发现你的意义价值太低了。 而且想想，我教育他，我发现他的需求。我告诉你，真教育一个用户的话，你说出一段视频，每句话你都在教育用户，而不是你在想我要怎么教用户。因为有很多朋友是没有知识去给这个平台的用户的，你没有办法去假装你有的，这是假装不了的。因为你每一刻都在教育用户。这个我们不不打比喻啊，这个这期讲的很现实。我我打算就说的差不多就戛然而止嘛，没有办法再往下说了。 呃，没有所以啊，没有所以，就是这个行业，如果因为很多朋友在抱怨嘛，在网上有很多平台朋友都是有几十万或者上百万的用户，大家说非常难，非常难的问题就在于我刚才说的这点，很多人不像我一样尝试在教育用户，因为我一直是认为大家说的不对，我在教育，我在教育十年了。 你说是很多朋友说，为什么我们是一个能去做这些事儿、那些事儿、卖卖装备的一个平台，对吧？包括我们能做的培训，教教大家，因为我们有这些东西是能教育的。所以很多朋友一定要想，OK，如果你不能的话，也许有另外一条思路，就是说你可能真的是要做一些更大流量、千万级的体量，最后你去直播带货，跟工厂搞定了，人家单位时间内输出的产品更量更大，它利润低一点，总体量它更高了，对吧？只有这种方法了。所以这个行业，很多朋友在抱怨，但是总。 想不出这个结论，问为什么？为什么？所以我今天其实没有忍住，讲讲，给你们聊一聊吧，瞎侃也没有什么营养。感谢收看，咱们下期见。